Na życie patrzysz bez emocji Na przekór czasom I ludziom wbrew Gdziekolwiek jesteś W dzień czy w nocy Oczyma widza Oglądasz grę Ktoś inny zmienia świat za ciebie Nadstawia głowę Odnosi krzyk A ty z daleka Bo tak lepiej I w razie czego Nie tracisz nic Przeżyj to sam Przeżyj to sam Nie zamieniaj serca w twardy głaz Póki jeszcze serce masz Widziałeś wczoraj znów w dzienniku Zmęczonych ludzi Zburzony tłum I jeden czego Wzrok twój przykuł Ogromne morze Ludzkich głów Speaker spiker cedził ostre słowa Od których nagła zbierała złość I począł w tobie gniew kiełkować Aż pomyślałeś milczenia dość Przeżyto sam Przeżyto sam Nie zamieniaj serca w twardy głaz Póki jeszcze serce ma przeżyj to sam